que más miedo tuve fue cuando lo tuve en la mano y voló. Mi cumple no se te olvidó, me regalaste dolor envuelto en amor. Te escribo la última canción, pues le temo a vivir encerrado en la prisión. Quiero salir del montón de mierda que se ha formado en mi habitación. Yo tenía miedo a la muerte, hasta que conocí a la vida. Yo nunca he tenido suerte, por eso pienso que llegará el día. Que llamen a la puerta urgente, abra y aparezcas tú con dos birras yo de modo inconsciente cierre la puerta, yo no bebo birra. Yo tengo miedo de un te quiero, de un techo de menos. Me lo dijeron y aún sigo enredado en su pelo. Me lo dijiste y está por ahí de pendoneo tú, tú, no me mentiste, me hiciste la del torero, que peor El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy el día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo destruyó mi mundo de otro color me saca el rojo de mi infierno y por fin ya siento que vuelvo a ser yo Gato, mi primo no siente ese miedo Le llegan los medios, le quitan dolor Yo tomo hasta los sueños serios Que no hay un remedio con tanto valor Malo sé, que ya no des ni un palo en el agua Así quemándose, ves tu lison dentro de la fragua Yo que ya no sé, si le tengo miedo cuando me a tu mirada Si mi lengua poco a poco va acercándose Ya lo sé, ya lo sé, dije Ya no sé, ya no sé, ya no sé, elige Lo que estoy viviendo, me siento en un sueño ajeno No recuerdo por qué estoy atrapado en mi origen Dicen que el castigo ya no rige que se ha roto la válvula presión El miedo está en la eso dice Por eso me partiste el corazón ¿Por qué te vas? ¿Para qué viniste? Suena ya no existe, fumo en el salón El miedo es el amor que aún persiste Hace algo que la hace eclipse el dolor El día que más miedo tengo Destruyo mi mundo de otro color Me saca el rojo de mi infierno Y por fin ya siento que vuelvo a ser yo Mi primo no siente ese miedo Le ciegan los medios, le quitan dolor yo tomo hasta los sueños serios que no hay un remedio y con tanto valor El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy no saques cuchillos ni mierdas que puedes pincharlos si estás rodeado Unos me desporro que me están mirando, eso es mal y le echo menos huevos fumar O eras muy grande y tiré por detrás cuando te dio el quetazo no podías llamar Si llevan para, te dejé contaras Me daba miedo que lo contaras que te levantaras Me llevan para, te dejé contaras me daba miedo que lo contaras que te levantaras Saques cuchillos ni mierdas que puedes pincharlos si estás rodeado No desporro que me están mirando, eso es mal y le echo menos huevos fumar Eras muy grande y tiré por detrás cuando te dio el que te hace no podías llamar El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy yo ya no quiero problemas, pero cuando el miedo me quema, me lleva hacia el mal. No hay manera de saciar esta maldita ambición que me quema. quema. Quiero explotar, hacerme notar, notar, matarme con todos ahí fuera vas a hablar si en la vida habrás visto lo que vio mi suela? El día que más miedo tuve es cuando supe que la muerte importa menos de lo que pensé. El día que más me la juego es cuando siento que mi mente se mete en caminos que yo nunca le indiqué. Confía en que todo irá bien aunque así no lo pienso. Mi mente me miente sobre el ayer. Es a lo que más le temo y también lo que más aprecio. Balanza que no renta al parecer. El miedo ya no es tanto miedo cuando lo contemplo y nos han metido desde crío miedos a hacer esto. De las que vamos a hacer acciones solas o tan solo personas en movimiento. Me dice que es una reacción humana Porque deshumaniza cada acción del humano que está ciego por lo que le han inculcado Son temores provocados para que sigan en su rol El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy El día que más miedo tengo cuando más peligroso soy